Witajcie, nazywam się Oskar Jursza i dzisiaj opowiem Wam o możliwościach zastosowania, czy też możliwościach wykorzystania naszych wielkoformatowych płyt glesowych, tak zwanych spieków kwarcowych. Za moimi plecami mamy tutaj kilka przykładów, jeżeli chodzi o tego rodzaju produkt, a mianowicie mówię o produkcie 5,5 mm e, wielkoform, dostępnej wielkoformatowej płycie metr na 3 metry. Jest to maksymalny rozmiar, jeżeli chodzi o tego rodzaju produkt. Oprócz standardowego zastosowania, jeżeli chodzi o ściany i podłogi, nawet w miejscach użyteczności publicznej, mówię tutaj o podłogach, nie ma absolutnie żadnego problemu. Jest to produkt, który ma najwyższy stopień odporności powierzchni na ścieralność, oznaczony symbolem PAY 5, czyli można go spokojnie stosować w bankach, restauracjach, sklepach itd. Tak itd. Tak Innym, coraz częstszym zastosowaniem jest wykorzystanie tego produktu na blacie w kuchni, czy też na blacie stołu. Jest to produkt, który jest bardzo łatwy w utrzymaniu, nie wchłania, nie plami się, więc tutaj jak najbardziej nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę to, że jest to produkt, który układamy na ziemi, możemy ułożyć na ziemi, na podłodze, po którym będziemy chodzili, więc sama wytrzymałość powierzchni w przypadku zastosowania go na blacie, czy też w kuchni, czy e, na blacie na stole, no to jest bardzo, bardzo wysoka. Więc e, innym rozwiązaniem to jest właśnie zastosowanie tego produktu na blacie w kuchni, czy też na blacie w stołu. Ostatnio coraz częściej pojawiają się producenci mebli, przykładowo łazienkowych, coraz częściej wykorzystują nasz produkt jako wykończenie frontów mebli. Czyli mamy tutaj zastosowanie naszych wielkoformatowych płyt jako główny produkt dekoracyjny i nadający pewnego stylu, jeżeli chodzi o wykończenie właśnie mebla łazienkowego. Kolejnymi miejscami, które możemy w sposób taki bardziej designerski wykorzystać są to na przykład e, E, obicia drzwi, czyli drzwi zamiast pomalowane czy wyłożone jakąś okleiną drewnianą, mogą być wyklejone właśnie naszą wielkoformatową płytą. Nie będziemy mieli jak gdyby klasycznych drzwi, ale będziemy mieli taki produkt troszeczkę inny. Jeżeli będzie jeszcze połączony jak gdyby designersko z tym, co mamy wewnątrz, czyli wewnątrz możemy mieć te same płyty na przykład na podłodze, w innym odcieniu, żeby był pewien kontrast zachowany, no to wyobraźcie sobie, jak takie wnętrze będzie pięknie wyglądało. Jeszcze nasze mm, płyty w tej chwili były też wykorzystane e, w takich ośrodkach jak spa, e, w takich miejscach jak e, przedszkola, E, gdzie na jednej ze ścian została zastosowana kolekcja Wood Stripes. No, Wood Stripes został też zastosowany jako dookoła basenu w jednym z ośrodków wypoczynkowych, więc jest to produkt, który ma praktycznie nieograniczone zastosowanie. A Wy, gdzie chcielibyście zastosować nasze wielkoformatowe płyty gresowe w Polsce, tak zwane spieki kwarcowe? Pozostawiam to już Waszej wyobraźni. innym coraz częściej, innym coraz, innym coraz, kurde,